COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. Ja que us parlem d'investigacions mèdiques, us expliquem un projecte solidari, es diu Nadar contra corrent i el lidera el nadador amateur Carlos Romero, que vol recaptar fons per a la investigació del càncer i la metàstasi de la Universitat o de l'Institut, millor dit, de Recerca Biomèdica de Barcelona. La Flàvia Codines ens explica en què consisteix aquesta iniciativa. Amb 43 anys, Carlos Romero ha decidit acceptar aquest repte solidari per lluitar contra el càncer. El proper mes de setembre s'hi ençarà les aigües de Tarifa per començar la seva travessa. 14 quilòmetres i mig nedant creuarà, per tant, tot l'estret de Gibraltar en aproximadament 4 hores. Tot un esforç amb un objectiu clar, aconseguir recaptar fons per la investigació contra el càncer i la metàstasis, juntament amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. En el cas de Carlos, la motivació és molt propera. El càncer es va emportar el seu pare ara fa 20 anys i ell vol agrair la feina dels científics que treballen per acabar amb la malaltia i així evitar també que altres famílies pateixin el mateix que ell. Que hi ha científics que se'n van d'Espanya perquè no hi ha mitjans i demés. Al final estan fent una tasca en molts casos molt poc reconeguda i jo crec que la societat d'alguna manera ha de tornar pues, aquesta dedicació d'aquestes persones a tractar d'aconseguir millors oportunitats per gent que està malalta. A vegades, lamentablement, no som conscients fins que ens toca molt de prop i no m'agradaria ni que la meva família ni que altres persones persones passin una situació semblant per lo dura que és. Tot i que la iniciativa no tindrà lloc fins a després d'aquest estiu, avui ja es poden fer les donacions a través del web nadaacontracorrent.org.